ላይ በመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ላይ ህይወት የሚሆንልን አሁንም መጽሐፍ ቅዱሳችን ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቃል አይደለም። ቃል ማን ነው? ጌታ ኢየሱስ ነው። ቃል ጌታ ኢየሱስ ነው። ጌታ ኢየሱስ መንፈስ ነው። መንፈስ እውነት ነው። እውነት ህይወት ነው። ህይወት መንገድ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 63 ላይ እኔ የነገርኳችሁ ቃል ህይወትም ነው መንፈስም ነው የሚለው በጣም የማበረታታችሁ ክርስቲያን ሆናችሁ የማስመሰል ኑሮ አትኑሩ። ወደ ቃሉ ሩጡ። የማስመሰል ኑሮ ፈጽሞ አትኑሩ። ከማስመሰል ጋር በተያያዘ አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ። እዚህ በወለጋ አንዲት እናት አሁን ወደ ጌታ ሄደዋል። በ1975 ዓመተ ምህረት ናዝሬት በነበርኩበት ጊዜ የነበሩ እናት ናቸው። አንድ ታሪክ ነገሩ እየቀላመደ ይበላ የነበረ አንድ በወለጋ አካባቢ የነበረ አንድ ሰው ነበር። ክርስቲያን ተብዬ ነው እንግዲህ ይሄ ሰው ሲኖር ሲኖር አንድ ቀን ጓደኛው የእሱ ጓደኛ ወደ እርሱ ይመጣና እባክ እጅህን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጭነህ በሐሰት መስክርልኝ ይለዋል። በሐሰት መስክርልኝ አለ። ኧረ ተው እኔ እንዴት ይሄን አደርጋለሁ? እኔ ክርስቲያን አይደለሁም እንዴ ምናምን ይለዋል። አካ አውጣኝ፣ አንተ አውጣኝ ይለዋል። የወጣ ይመስለዋል በመሰረቱ እና አስጨነቀው። እሺ ብሎት ይሄ ሰው ይሄዳል እና ፍርድ ቤት ይሄዳል። እጁን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይጭንና ይምላል፣ ይመሰክራል። በሐሰት ነው የመሰከረለን። ልክ በሐሰት ሲመሰክር የእግዚአብሔር መንፈስ ደግሞ በዛ አካባቢ ይሰራ ነበርና ይሄንን ሰው ይቀጣዋል። እንዴት ነው የቀጣው? አይምሮውን ዞር አደረገው ማለት ነው። ይሄን ሰውዬ በሐሰት የመሰከረውን ሰው አይምሮ ምን አደረገው? ዞር አደረገው። ግን ደንበኛ ሰባኪ አድርጎ ሩሁን አዞረበት። እዛ ምን እንዳደረገው እግዚአብሔር ታውቃላችሁ? የሆነ ከዘራ ይይዛል። ይሄ ሰው ኦሮሞ ነው። ከሰራ ይዞ ይሄዳል። በየጠጅ ቤቱ ይሄዳል። ሰዎች ሱቅ ሲሸጡ ገበያ ሱቅ አካባቢ ይሄዳል። ገበያ ጉሊት አካባቢ ይሄዳል እና ይናገራል። አንድ ንግግር ነው የሚናገረው። ምን እንደሚል ታውቃላቸው? እጆሌ አጋ ይላል። ዱላውን ደገፍ ይልና ተከዘሯ ኢጆሌ አጋ ይላል። ፈይሳ ወንጌላ ፈይሳ ወንጌላ ሸፈጠኒኛችን ሶበኒ ዱቦቹን ሰደር ቤራ ይላል። የደህንነቱን ወንጌል የደህንነቱን ወንጌል ሸፍጦ የበላው ዋሽቶ የተናገረው ዘመን የጣለው ማለት ነው። ዘመን ሲጥል ታቃላቸው አንድ ቀን አንድ ሰው በልብነት በሸፍጥ በምናምን ከፍ ይላል። እየሸፈጠ ማለት ነው። በሟርት በመተት በአስማት ከፍ ይላል። እግዚአብሔር ግን ይቆጥራል። ከለታቱ በአንድ ቀን ይወድቃል ማለት ነው። ይሄ ሰው በክርስትና ስም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ክርስቲያን ነኝ ይላል፣ ግን በሐሰት ይምላል። ይሄ በጣም አደገኛ ነው ወገኖቼ። የመጽሐፍ ቅዱስን ቃል አትበድሉ፣ እግዚአብሔርን አትበድሉ። ፈልጋችሁ አግኙትና ተጣበቁ ከእግዚአብሔር ጋር። ምን አደረገ እግዚአብሔር? እስቲ <laughs> ወገኖች ይህንን ስዕል ታዩታላችሁ። አንድ ሰውዬ አለ። ይሄ ሰውዬ ዛፉ ቅርንጫፍ ላይ ተቀምጧል። ዛፉ ቅርንጫፍ ላይ ተቀምጦ የተቀመጠበትን ቅርንጫፍ ከግንዱ ላይ እየቆረጠ ነው ያለው። አሁን ይሄ ይሄ ዛፍ እየቆረጠው እየቆረጠ እየቆረጠ ዛፉ ተቆርጦ ሲወድቅ ሰውየው አብሮ ነው የሚወድቀው ማለት ነው። በእግዚአብሔር ቃል ላይ ወንጀል የሰራ ሰው መኖሪያውን የቆረጠ መኖሪያውን የገዘገሰ ማለት ነው። ከቃሉ ውጪ ተቃራኒ ኑሮ አትኑሩ። በተለይ ሐሰተኞች ነቢያት፣ ሐሰተኞች ሐዋርያት፣ ሐሰተኞች መጋቢያን፣ ሐሰተኞች ወንጌላውያን፣ ሐሰተኞች ሐሰተኞች ሐሰተኞች ከቃሉ ጋር ተቃራኒ ኑሮ አትኑሩ። አይመቻችሁም። ይመችህ፣ ይመችሽ፣ ይመቸው፣ ይመቸው ይባል ነገር አይደለም የመጣው አሁን። አይመችም። እግዚአብሔርን በድለው አይመችም። አስቆሮቱ ይሁዳም አልተመቸውም። እጁን ዘርግቶ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሳመው አይደለም አልተሳካለትም፣ አልመቸው አልተመቸውም ማለት ሆለታ የዛሬ ዘጠኝ ዓመት ግድም ይመስለኛል ላገለግል ሄድኩ። አንድ አካባቢው አገልጋይ እንዲሁ ስንጫወት ረኬት እንደመጣ አላቅም። በዚህ በሰፈራችን የተሳሳተ የሆነ አይነት የወሲብ ግንኙነት አለ። በጣም የተበላሸ የወሲብ ግንኙነት አለ። ልጆች እየተበላሹ ነው ያሉት ብለው አለኝ። ምንድን ነው ብዬ ስለው የወንድማማች ልጆች አሁን ለምሳሌ እኔ አለሁ የወንድሜ ልጅ የእህቴ ልጅ የእህቴ የልጅ ልጅ ማለት ነው። ልጄ አብረው ይሰበሰቡና አንዲት ጊደር ጊደት ትኩስበት ስትጥል ጊደሯ የጣለችውን ትኩስበት ያመጡና የሆነ ክፍል ውስጥ ይገቡና ትኩሱንበት ጠረጴዛ ላይ አስቀምጠው ቀጫጭን ዘንግ ይይዙና ትኩሱንበት በቀጭኑ እየጓጎጡ በቀጭኑ ዘንግ እየጓጎጡ አከ ኦሪታና አከ ኦሪታና እንደ እንስሳ እንሆናለን እንደ እንስሳ እንሆናለን ይላሉ አለ። ምን ማለት ነው ይሄ? ይሄ ወንድምና እህትማማች የሆኑ የዘር ልዩነት ሳይደረግ የስጋ ዝምድና ያላቸው ሰዎች እንዲጋቡ የሚፈቅድ ህግ ነው። ልክ በካናዳ ውስጥ የእንስሳቶች ጋብቻ እንዲሆን እንደተፈጋ ማዶና ራቁቴን እሄዳለሁ እንዳለች ይሄ ሁሉ እንግዲህ የመጨረሻውን ዘመን ሁኔታ ነው የሚያሳየው። ነገሮች እየተበላሹ እየተበላሹ እየተበላሹ እየተበላሹ ነው። ይሄ እንግዲህ ከእንቅልፍ ጋር የተያዘ ነገር ነው የሚያመለክተው። ማበረታታችሁ እንዳታንቅላፉ ነው የምለው። ሌላ አሁን በአሁኑ ጊዜ በጣም ክርስቲያኖች እየተቸገርን ያለበት ምንድን ነው? በየቸርቹ መሮጥ መሮጥ መሮጥ መሮጥ መሮጥ አለ። በየቸርቹ አዲስ church ሲከፈት መሮጥ፣ ወዲያም ወዲያ ወዲያ። አሁን ብዙ አይነት ቸርቾች ናቸው የሚመጡት። በጣም አጠንክሬ የምተውላችሁ እግዚአብሔር ወደ እውነተኛይቱ ቤተ ክርስቲያን እንዲመራችሁ ጸልዩ። ባለፈው ጊዜ ለምሳሌ አሁን እኔ አራተኛው ክፍል ላይ ፍካሬ 666 ያወጣሁበትን መጽሐፍ ስመለከት አምሳ ሺህ ቸርቾች በኢትዮጵያ ለመመስረት በኢሉሚናቲዎች በ New Age Movement ታቅዶ ነበር። አስራ ሶስት ገጽ ነው ተንትኖ ተቃውሞ አንድ ሰው የጻፈው ማን እንደጻፈው አላቅም። መልእክቱ ግን ደርሶኛል። አምሳ ሺህ church በኢትዮጵያ መመስረት ማለት ምን አይነት ወረራ ነው? በጣም ተጠንቀቁ። ሁሉም ጋር መሮጥ የለባችሁ። በተለይ ሀብታም ከሆናችሁ፣ በተለይ ቆንጆ ከሆናችሁ፣ በተለይ ድምፅ ያላችሁ ከሆናችሁ፣ በተለይ የሰውነት ቅርጽ ያላችሁ ከሆናችሁ በየቦታው ከሮጣችሁ ይጠቀስባችኋል። ምን ጥቅስ ሲሮጥ የመጣን አህያ አጥብቀህ ጫነው ተብሎ ነው የሚጠቀስባቸው። እዛም ስትሄዱ ሲሰብካችሁ፣ እዛም ስትሄዱ ሲሰብካችሁ፣ እዛም ስትሄዱ ሲሰብካችሁ፣ እዛም ስትሄዱ ሲመክራቸው፣ እዛም ስትሄዱ ስታነቡ፣ እዛም ይሄን አንብብ ሲሏቸው ስታነቡ ግልብጥብጥብጥ ይልባቸዋል። ሲሮጥ የዋለ አንበጣ ከድንጋይ ላይ ያርፋል ይላሉ አባቶች። ጭንቅላታችሁ ውሱን ነው፣ አይችልም ጭንቅላታችሁ ያም ሲጽፍባችሁ ያም ሲጽፍባችሁ አሜን ሀሌሉያ ስትሉ ለዛ ስትሰጡ ለተናጋሪ ሁሉ ጆሮአችሁን ስትሰጡ አሜን ሀሌሉያ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስትሉ አታመልጡ። እንዴት ታመልጣላችሁ? ይሄ የተወሰነ ነገር ነው ይዘው እንኳን እናንተ አስቆሮቱ ይሁዳም እንኳን አለመለጠም። በመጨረሻ ሁለት አባባሎች ተናግረን እንጸልያለን። አባባሌ ዋችማኒ የተባሉ ሰው 18 ዓመት በቻይና እስር ቤት የማቀቁ የእግዚአብሔር ሰው ናቸው። ዋችማን በህይወት ዘመኔ በሰው ሶስትነት መንፈስ፣ ነፍስ፣ ስጋ ላይ በሰው መንፈስ፣ ነፍስና ስጋ ላይ እንደ ዋችማኔ የጻፈ ሰው አልገጠመም። መቶ ሶስት ሺህ መጽሐፍቶች ያሉበት library ውስጥ ሰርቻለሁ። መጽሐፍቶችን አገላብጫለሁ። ግን በሰው ሰው አንትሮፖሎጂ የሚባል ኮርስ ወስዳችኋል፣ ታውቃላችሁ፣ አስተምራችኋል አይደለም? አንትሮፖሎጂ ነገረ ሰው እሱ ዝም ብሎ ያለ ኮርስ ነው እሱ አንትሮፖሎጂ የነገረ ሰው ተብሎ ስለ ሰው መንፈስና ነፍስ የማያጠና የማይገልጽ መጽሐፍ ነው እና ምን አለ እሱ አንድ እውነት በእግዚአብሔር ሲገለጥ በሰው ውስጥ ኃይል ይሆናል አለ እና ቅዱሳን የእግዚአብሔር ሰዎች የምተውላችሁ ነገር ምንድን ነው? በእውነት የእግዚአብሔርን እውነት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለውን በመንፈስ ቅዱስ ዘንድ ያለውን እውነት ተቀብላችሁ በእውነት ነፃ ለመውጣት ታላቅ ተጋድሎ እንድታደርጉ ይህንን አበረታታቸዋለሁ። ሌላው እንግዲህ በመጨረሻ ላይ አንድ አባባል አንድ አባባል ተናግሬ የተወሰኑ ወገኖችን አመሰግንና ይህንን ፕሮግራም ይህንን ትምህርት እንዘጋለን ማለት ነው። ማካፈላችሁ አውጣኝ ያለ ወጣ የሚል ምሳሌ ንግግር ነው። ሁለት ተኩላዎች ሁለት ተኩላዎች ይኖሩበት በነበረው ጫካ በነሱ ከተማ ኃይለኛ ረሃብ ይገባል እና በረሃቡ ምክንያት የተወሰኑ ተኩላዎች ይሞታሉ። ከቀሩት ከተረፉት ተኩላዎች ውስጥ ሁለቱ የቀሩት ይቀራረቡና ይመካከራሉ። ጓዴ ዘመዶች ወገኖቻችን እኮ በረሃብ ምክንያት አለቁ። ይሄ ረሃብ እኮ እኛንም ሊፈጀን ነው። ስለዚህ ከዚህ ስፍራ ወደ ሌላ ቦታ ሄደን ለምን ምግብ አንፈልግም? ራሳችን ለምን አንታደግም? ብለው ተመካክረው ይስማሙና ወደ ሌላ ጫካ ይጓዛሉ ማለት ነው። እዛ ጫካ ውስጥ ሲገቡና ምግብ ሲፈልጉ ሲፈልጉ ሲፈልጉ ይውላሉ እና በአንድ ወቅት ላይ ምግብ ያገኛሉ። ሁለቱም ተኩላዎች በደንብ አድርገው ይበላሉ፣ ይጠጣሉ፣ ይጠግባሉ። ሁለቱም ተኩላዎች በበሉበት በጠጡበትና በጠገቡበት ቦታ ጋደም ጋደም ይላሉ። ሁለቱም ተኩላዎች ጋደም ቢሉ አንደኛው ድብን ያለ እንቅልፍ ወሰደው፣ አንደኛው ግን ድብን ያለ እንቅልፍ አልወሰደው ጋደም ብሎ ግን አካባቢውን እየቃኝ የነበረ ይተኛ ያርፍ የነበረው ይደሰት የነበረው ልክ እነዚህ ተኩላዎች ጠግበው እየተዝናኑ በተኙበት ቦታ አካባቢ ደግሞ አንድ ነብር በጣም ርቦት ማለት ነው። በጣም ርቦት አንጀቱ ተጣብቆ አንጀቱ ተጣብቆ ምግብ ፍለጋ ይዞራል። ሲፈልግ ሲፈልግ ወደዚህ እነዚህ ተኩላዎች ወዳሉበት ቦታ ጠጋ ይላል። መጀመሪያ ያየው እንቅልፍ ያልወሰደውን አካባቢውን ይቃኝ የነበረውን ተኩላ ነው ያየው። ልክ ነብሩ ተኩላውን ሲያየው ተኩላውም ነብሩን አየው። ሁለቱም ተፋጠጡ። ነብሩ ዘሎ እንዳይወጣበት አቅም አንሶታል እና ሁለቱም በተፋጠጡበት ጸሎት ጀመሩ። ተኩላው ምን ብሎ እንደ እንደጸለየ ታውቃላቸው? እግዚአብሔር ሆይ ይሄ ነብር ሊበላኝ እና ከዚህ ከነብር አውጣኝ አውጣኝ አውጣኝ ብሎ ጸለየ። ነብሩ ደግሞ ምን ብሎ እንደጸለየ ታውቃላችሁ? እግዚአብሔር ሆይ እኔ በረሃብ ልሞት ነውና ይህንን ተኩላ አብላኝ አብላኝ አብላኝ ብሎ ነው የጸለየ። ነብሩ አብላኝ ይላል፣ ተኩላው አውጣኝ ይላል። እግዚአብሔር ሌቱ መልስ ይሰጣል። አና እግዚአብሔር ለሚጸልየው ነብር ምን አለው? ዞር በልና እይ ሲለው ይሄ ነብር ዞር ሲል አንደኛው ተኩላ ወደ ላይ ተገልብጦ ሙሉ ሙሉ ተኝቶ ያገኘዋል። ይሄ ነብር ተኩላ ላይ ዘለለበትና ተኩላውን በላው። ምሳሌ አነጋገር አለው። ምንድን ነው እሱ? አውጣኝ ያለ ወጣ፣ አብላኝ ያለ በላ፣ ዝም ያለ ተበላ የሚል ንግግር ነው። በጣም ኃይለኛ ነው ይሄ መልእክት። በምንድን ነው የማጠቃልለው? ካስተማርኩት ትምህርት ጋር በተያያዘ ወደ ሀሰት ትምህርቶች ውስጥ ገብቶ ከመጥፋት ከመስጠም እጅን ዘርግቶ ኢየሱስ ክርስቶስን በድፍረት አቅፎ ስሞ ለክፉ ነገር አሳልፎ ከመስጠት ክፉ ህይወት አንዱ ሲነጠቅ ከመቅረት ህይወት ወደ ሰባቱ ዓመት መከራ ውስጥ ገብቶ ጌታን ከመካድ ህይወት እውነትን ሳይረዱ ቀርቶ ወደ ዓለም ባክ ከማድረግ ህይወት አውጣኝ አውጣኝ አውጣኝ የመጽሐፍ ቅዱስን እውነት ካለመረዳት በመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ላይ ወንጀል ከመስራት ክፉ ልምምድ አውጣኝ አውጣኝ ብላችሁ ብለን ልንጸልይ ይገባል። በአንጻሩ ደግሞ የዘላለምን ክብር የዘላለም ህይወት ሊያስጨብጠኝ የሚችለውን የዘላለምን የህይወት ቃል አብላኝ አብላኝ አብላኝ ብላችሁ ልትጸልዩ ብለን ልንጸልይ ይገባል። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሆን በመጨረሻ ይህ እንግዲህ ወደ 15 ሰዓት ያህል የወሰደ ቀረጻ ነው። በዚህ ዙሪያ ላይ ከቤተሰቤና ከአንዳንድ ቅዱሳን ጋር ተመካክረን ይሄንን ቀረጻ ቀርጸን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ዳግም ምጽአት በተመለከተ ለወገኖቻችን ማስተላለፍ አለብን። አርባ አራት ዓመት ጌታ በእኔ አከማቸው ነው ያልኩትን ነገር ለማስተላለፍ ይሄ አይነት ዝግጅት አድርገናል። በጣም እንድትበረቱ ለሌሎችም እንድታስተላልፉ አደራ እንላችኋለን። በዚህ ሁኔታ እንግዲህ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ወገኖች አሉ። እነሱን ማመስገን እፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ከሁሉ አስቀድሞ በዚህ አይነት ሁኔታ ያመቻችልንን እግዚአብሔር አምላኬን አመሰግናለሁ። በእውነት እኔ አስቤ የተቀበልኩት ነገር አይደለም። እግዚአብሔር ወደ እኔ አመጣው። እኔም ደግሞ ኖርኩበት፣ እዚህ ደረስኩኝ። ለእናንተ አካፍያለሁ፣ ለእናንተ እሰጣለሁ። የሰማዩ አምላኬ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እናንተንም ለመርዳት ይርዳችሁ። በሁለተኛ ደረጃ ላይ የማመሰግነው የኢትዮጵያን መሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን መሪዎችን አገልጋዮችን በመላው ኢትዮጵያ በተለይ በአዲስ አበባ እና በኖርኩበት ቀርቦ ባለበት በናዝሬት ከተማ በሌሎችም በምስራቅና በምዕራብ ወለጋ ያላችሁ ወገኖች ቅዱሳን በመሰረተ ክርስቶስ ኮሌጅ ያላችሁ ቅዱሳን የመሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ብዙ ውጭ ድረስ እስከ መላክ አስተምራኛለች፣ በሀገር ውስጥ አስተምራኛለች፣ በኮሌጅ እንዳስተምር አድርገኛለች። ለዚህ መንፈሳዊ እድገቴ ለሌሎች የሚጠቅምን ነገር መስጠት እንዲችል ያደረገችኝ የኢትዮጵያ መሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ናት። በውጭ ያሉት የሚኖናይት ቅዱሳንም ከዚህ ጋር በተያያዘ እጃቸው አለበት። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ እላለሁ። መሪዎችን፣ አገልጋዮችን፣ ምዕመኑን ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እባርካለሁ። በቅርቡ ደግሞ ከኔ ጋር ወዲያ ወዲህ በማለት በአንዳንድ ሁኔታዎች በማመቻቸት የኔን ክንድ በማጠንከር የረዱኝን የመሰረተ ክርስቶስ ኮሌጅ መምህራን፣ መሪዎች፣ አገልጋዮች ሁሉ እባርካለሁ። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካቸው። ከዚህ በተረፈ ደግሞ ለእንዲህ አይነቱ ዝግጅት ደፋ ቀና በማለት ከኔ ጋራ ዝግጅት ወዲያ ወዲህ ያሉትን ባለቤቴን ወይዘሮ ምስራቅ አበበን እግዚአብሔር ይባርካ ተላለው ሁለቱ ልጆቻችንን ማራናታ ተኩንና ትንሣኤ ተኩን እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ እላለሁ። በዚህ ዙሪያ አብሮን እንግዲህ በዚህ በቀረጻውም እየረዳ ነው። ወንድማችን ዮናታን እንድሪያስ ብዙ ረድቶናል። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርከው እንላለን። ሁላችንም እግዚአብሔር ይባርከን። በዚህ እንደተሰባሰበን በአባታችን በሰማይ ቤት ለመሰባሰብ ያብቃን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይሄ እውነት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዲጻፍ በቅዱሳን ነቢያትና ሐዋርያት ወንጌላውያን በባሪያዎችህ በኩል በመላእክት በኩል ስለተላለፈው ስለዚህ የመጨረሻው ዘመን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽአት ትምህርት እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ ከፍ ከፍ እናደርጋለን። አምላካችን ሆይ ከፍ ከፍ እናደርጋለን። ከቤተ ክርስቲያን ጋር በቅርበት እየሰራ ያለሁ የሰራኸው መንፈስ ቅዱስ ሆይ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። ጌታ አምላካችን ብዙ የምንለምንህ ነገር አለ። ከሁሉ ይልቅ በቃልህ ላይ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በመንፈስ ቅዱስ ድምፅ ላይ ወንጀለኞች እንዳንሆን ወንጀል እንዳንሰራ ቃልህን አክብረን የመንፈስ ቅዱስህን ቃል እያከበርን እንግዲህ ሊመጣ ስላለው ይነግራችኋል ተብሎ እንደተነገረ የመንፈስ ቅዱስን ድምፅ እያደመጥን መኖርን እንችል እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ መንፈስ ቅዱስ ሆይ እንድትረዳን እንጸልያለን። ይሄ መልእክት በሚተላለፍበት ቦታና ሁኔታ ሁሉ መንፈስ ቅዱስ አንተ እንድትቀድም ለክብርህ እንድታደርገው ሰዎች እንዲጠቀሙበት የሰዎች መንፈስ እንዲበረታታ የዘላለምን መንግስት የሚናፍቁበት እንዲሆን ብዙ ሰዎችን በዚህ ዙሪያ ላይ ቀብተህ እንድታስነሳ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ እለምንሃለሁ። ጌታ ሆይ እንደዚህ በመስማታችን፣ እንደዚህ በማገልገላችን፣ እንደዚህ በመገልገላችን ከሁሉ አስቀድሞ አንተ እግዚአብሔር አምላካችን ከፍ ከፍ በል፣ እናመሰግናለን አንተ ከፍ በማለት አንተ በመክበርህ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ እንድትታነጽ እንድታድግ ይሁን። ቤተ ክርስቲያን በማደጓ በሞት ሀገር ጥላ ያሉት ሰዎች ተመስክሮላቸው ወደ እውነት ወደ ዘላለም በረከት የሚመጡበት ይሁን። እንደዚህ በመሆኑ ደግሞ የገሃነም ልጆች ፈቃድና ሀሳብ እንዲሰበር እንዲወድቅ ጸለይን። ስለሰማህን እናመሰግናሃለን። ሁሉ ለክብርህና ለበረከታችን ይሁን። ሄድ በምትለው መጥቶ በሚሰበስበን ባዘጋጀልን የዘላለም መኖሪያ ስፍራ በሚያስቀምጠን በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።